სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა აღსრულდეს და უყოვნებლივ აღსრულებაში მე არ ვიცი რას გულისხმობდა პრეზიდენტი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მისადგება დროულად მოახდინოს საერთო სასამართლომ გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით.